manusia hok muno-muno sekali pasang di hatta rasul patu diaka kepada Allah iaitu kaum Nabi Nuh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر ۖ إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون آيات 105 سبا 110 سورة الشعراء Sebagai sambung ayat sebelum pada ni Alhamdulillah Ayat-ayat hubungi dengan uh, Orang-orang uh, yang diakur kepada Allah SWT Dan akibat orang-orang yang uh, eh, deraka itu adalah nasib ataupun akibat yang buruk maka ayat 105 uh, eh, ni Allah Taala mula cerita mula hubungnya dengan manusia hok mula-mula sekali pasang di hatta rasul patu deraka kepada Allah iaitu kaum Nabi Nuh tak ada belum pada tu tak ada ayat dalam Quran katanya cuang Nabi di antara Nabi ada siapa ke Nabi Nuh. Cuang-cuang tu tu tak ada dalam Al-Quran tu. Hari raya katanya manusia deraka. Tapi mula golongi manusia yang mula deraka kepada Allah dan dusta terhadap Rasul iaitu kaum Nabi Nuh. Mula-mula sekali. Situlah tercetusnya Rasul yang disebut acak-acak kali banyak kali disebut di dalam dalam Quran iaitu kaum Nabi Nuh yang sia malah berdakwah seru kaum dia sehingga orang yang diselamat oleh Allah Ta'ala hanya beberapa orang tersebut di dalam tafsir beberapa tafsirnya Nuh bukan nama asalnya Nuh tapi dengan sebab dia selalunya menangis dan mengisok dalam bahasa Arabnya naha naha ni artinya mengisok orang teriak pasal lepas pada teriak tu dia ada lagi mengisok supaya budak-budak apabila dia teriak tu dia ada lagi mengisok sikit-sikit Nabi Nuh pun lagu tu lah disebut di dalam tafsir katanya Allah alam lah nama dia asal tu nama gapo hok ni kena rujuk kepada nama-nama ahli apa ni orang-orang yang kaji hubungnya dengan nama orang-orang zaman dahulu tapi disebutnya naha, iaitu nuh orang yang banyak mengisak teriak banyak menangis banyak dan mengadu mengaduha kepada Allah taala ni banyak patu dialah manusia yang disebut umur di dalam Quran iaitu 950 tahun hidup. Anje umur Nabi Nuh. Kena pacar dengan kaum dia beberapa perkara. Jelasnya di dalam surah Nuh yang Allah Taala firmannya inna arsalna nuhan ila qaumi sesungguhnya kami hatta akan nuh kepada kaum dia Maka dalam Quran itu hasbuk beberapa kali kisah Nabi Nuh dengan kaum dia. Maka disebut juga di dalam surah tu syuara sebagai sikit-sikit Tuhan royak kisah-kisah yang berlaku berlaku berlaku berlaku masuknya kisah Nabi Nuh yang Allah firmannya demikian juga kaum Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Bermaknanya rasul-rasul sebelum daripada Nabi Nuh tu wallahu alam dah berapa orang. Tapi ulas sekali lagi seperti mana saya dah sebut acak-acak kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut rasul dan nabi semua ni adanya 124,000 orang. Orang yang dipilih dari daripada ได้รับการคัดเลือกdaripada 124,000 orang yang jadi rasul luan-luan iaitu nya 315 orang disebut nama dari dalam Quran 25 orang di kalangan 25 orang ni yang agung iaitu nya 5 orang rasul iaitu Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lepas tu di kalangan ramai-ramai semua rasul yang paling agung sekali sebagai sayyidul mursalin penghulu segala rasul dan nabi-nabi iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tu ayat dalam ayat ni nak menunjukkan bahawa kaum Nabi Nuh dusta patiset yang sinceng semua tiap-tiap orang rasul sama ada sebelum dan selepas Nabi Nuh terjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman 1221 setelah itu Allah Taala menceritakan perihal Nabi Nuh A.S. yang juga mendapat pertentangan keras dari kaumnya perbuatan mereka mendustakan Nabi Nuh bermakna mereka mendustakan rasul-rasul yang telah lalu dan yang datang kemudian daripada zaman Nabi Nuh sebab saya duk ayat saat inilah dusta seorang rasul ni bermaknanya dusta semua rasul-rasul Walaupun Rasul tak mari lagi selepas daripada kaum dia. Tapi bermaknanya, dia ya sed yang sinceng. Dia ya tak seterima semua ajaran Rasul-Rasul. Kerana semua Rasul-Rasul itu membawa agama Allah yang satu, iaitunya agama Tauhid. Kita pun lagu itulah juga. Nah, kalau sekiranya kita tak percaya kepada mana-mana Rasul, walaupun kita tak ada duduk sekali dengan yuk samai dia, kalau kita patisid misal katanya kita tak tak terima nabi nabi Ibrahim misal misal saja tu tak terima nabi Musa maka bermaknanya kita jatuh agama jadi kafir doi atanumat sebab dasar tauhid akidah orang Islam ni la nufarriqu baina ahadim mir rusulih hak kita dak baca semua tu dak bermaknanya kita mengaku dengan Allah taala kami tidak akan beza sore pun di antara rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Bermaknanya semua rasul adalah rasul kita belakang. Tapi dengan sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita kena berpegang dengan ajaran dasar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ia merangkumi maknanya semua ajaran rasul-rasul hak dulu-dulu tu mari kuat duk sekali dalam syariat Allah Taala yang di yang diajar yang disapa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah umat yang paling mulia sekali iaitu umat Nabi Muhammad. Kita inilah yang dikatakan sebagai khairu ummah. Sebaik-baik umat yang dilahir yang dizahirkan kepada sekalian umat. Pok-pok Nabi Nuh. Lagu mana watak dia? Botbat pok-pok dia apa sain bakai dengan Nabi Nuh. Kita semua tahu belakang dah ni tapi baca untuk jadikan sebagai lalu ayat-ayat Quran maka kita baca walaupun berulang acak-acak kali tatkala saudara mereka iaitu Nabi Nuh berkata kepada mereka hendaknya kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya ya hak tu ya hijaan eh, nabi tiap-tiap orang ni ani'budullaha wattaquhu wa ati'uhu beribadat kepada Allah bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah ataupun turut ajari aku lagu tu lah wajtani butaguh so lagi ani'budullaha wajtani butaguh hendaklah kamu beribadat kepada Allah dalam arti katanya ibadat ni merangkumi semua tiap-tiap kara lepas tu taat kepada eh, apa ni uh, wajtani butaguh hendaklah kamu menjauhi beribadat ataupun turut-turut. Turut di sini bermaknanya pegangi semua hal selain daripada Allah. Itulah nak ayat katanya khija'i nabi semua tu adalah macam tu. Masya-Allah. Nak orang-orang hok turut ajaran nabi pun lagu tu. tok guru, baba, ustaz ikutlah nak nama gapo. Orang yang terima saka nabi, terima saka rasul ni iaitu kena kena sapa ajari Allah ajari Rasul kepada manusia gitulah lebih kurang Dah saya baca hanya dua ayat tengok kepada masa insyaAllah kita sambung semula ayat selepas daripada ni dah dan seterusnya rasa kekok sikit eh banyak hari tak tak tak tak tak kecek berasa kekok ha gitulah berasa insyaallah tengok boyo yo enjing enjing panah tak apa apa pada ni